Hai happy guys Happy dia mau kasih resep siomay dimsum tanpa udang, ayam atau daging Buat jualan makanan rumahan modal kecil Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah Rasanya enak banget dan pasti laku Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Labu siam 1 buah, telur ayam 1 butir, sagu tani 200 gram, tepung tapioka 50 gram, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung. Cara membuatnya. Labu siam diparut, airnya diperas, tahu putih dihancurkan, bawang putih dan bawang merah diulek dihaluskan. Semua bahan dan bumbu-bumbu diaduk jadi satu sampai merata. gula 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok makan minyak sayur 2 sendok makan Kulit pangsit dipotong sedikit dibulatkan. Bungkus dengan kulit pangsit. Taburkan wortel parut di atasnya. fokus selama 15 menit. Angkat dan siap disajikan panas-panas. Bisa juga setelah dikukus lalu digoreng. Hmm, yummy.